之前，卡洛斯派了两集有关万象车。第一集位于趣味科学系列，讲解物理的知识较多。第二集我改写了，变成成为类比控制，更贴近我是创客系列。由于两集都有较多人有兴趣，于是我继续这题材。大家都知道。 卡罗斯喜欢改良产品。我认为用 apps 来控制太过平面，没有什么手感。我相信不少人家里都有这个 p s 4游戏手柄。我在想，有没有方法用手柄来控制万向车？那为何本集归于 Arduino 系列？看下去你便会知道。提醒一下。 假如大家都喜欢《风起奇侠》卡洛斯的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。刚才我说过，本集的目的，就是弃用 Apps，而改用游戏的手柄。有看过上集的，都知道，万象车是用 HC 零五接收蓝牙讯息的。 那首先要知道，PS4 手柄能如何和 HC05 沟通？上网爬了一下文，发觉行不通。唯一的方法是在 Arduino 上面插上 USB Host Shield，在于扩展板上插上蓝牙 dongle，这样才能接收 PS4 的蓝牙讯息。啊，这样很为难。 因为 Arduino 上面已经插了 CNC 扩展板，我如何能多插一块 USB h o s 只能继续爬文，找其他的方法。果然天无绝人之路，我找到了这东西。原来是一块 Gamepad 扩展板，是配合 Arduino 使用的，采用了和 PS4 一样的 Joystick。 可是它没有 PS4 的十二个按钮，只有两只 joystick，插上了 a d u i n o 变成了小型的 joystick，还可以在旁边插上 HC05，只要把这块 HC05 设成 master，便能完美控制我的万向车了。我询问卖家取变成的例子，他却只给我线路图。 还好我能看明白，原来这是机械臂的遥控，因此线路上有很多多机的接线尾，我却只对左摇杆、右摇杆及蓝牙的编程有兴趣。线路清楚地表示左摇杆使用 A 零及 A O，右摇杆使用 A 三及 A 二。那可简单，先插好扩展板及 U S B 连线。 先用四个变数代表 a 零、a 幺、a 三和 a 二，再宣告四个变数来储存读出的资料。zero begin 九六零零是 zero monitor 的速度。主程式内使用 analog read 读出数据，把数值乘以二百五十 over 一千，再 c t r Ctrl 算函数。 把数值管制于零到二百五十之间，以配合原来万上车的编程。下面的句子是把四个数值在 Serial Monitor 显示。线上在程式，再打开 Serial Monitor，四个数值。 分别是左边的 X Y 轴及右边的 X Y 轴，右边的上、下、左、右，左边的上、下、左、右，非常的成功，四个数值都在零到二百五十之间。好了，现在把一块 HC 零五设回 Master，然后插上。 按照线路图，以 Software Serial 把 D12 及 D13 设为 RX 及 TX。按照之前万向车的编程，左边的摇杆只用 X 轴。于是我把左边 Y 轴的锯齿全都禁用，然后只送出左边 X 轴。 至于右边 X Y 轴的三个资料，我们可以用充电宝为遥感供电，或者用九伏的电池供电也可。把一块 HC 零五设为 slave，然后接到 Arduino 测试接收。谨记先不要接 TX 及 RX。 因为在上载时要使用夹两脚，这测试程式是万上车程式的简化版，因此变书名称是一样的。介绍的蓝牙资料便以 Serial Monitor 显示三个数值出来。上载程式之后，把 TX 及 RX 接好。 两块 HC 零五，一块是 Master，一块是 Slave，接电便会自动配对。运动摇杆数值会改变，证明蓝牙传送及接收正常。既然这样成功，我不介意设计及打印壳纸，把摇杆安装好。这个是盒子的底部，还预留了安装 Arduino 的螺丝孔。 设计好，绘出即打印，同步完成盒盖，盖上印有两个大孔，这两孔的尺寸必须很准确，千万不要卡住摇杆。也是绘出即打印，如果设计时做这一卡尺量度，打印出来也不应有太大的误差。 螺丝的位置也应该很准确。把上盖盖上，可以看到非常配合。暂时蓝牙插在上面，试机的时候盖子不能盖上。前、后、左、右，转左、转右、左前、右后、右前、左后，全部轮子的转动正常。 是放在地上走，向前的简单动作没问题，但斜行及八次等动作是做不到。我觉得可能是这摇杆的运动幅度太小，它的反应比手机更差。大家应该还记得《万上车2.0》时，我是用 App Inventor 画出 Joystick，而这个 Joystick。 是一个圆形，在一块大画布内运动。圆形动作多小会被传到 Arduino，然后用 set 函数算出每一个轮子的正确转速。而环绕型、八极型，这是都要求每个轮子的速度有微调，因此使用手机控制万向册似乎更适合。 而我 DIY 的这款 joystick 可能只适合控制简单的动作。有关注可乐视频道的，可能都发现很多时我都在无事忙，好像上次花了很多时间设计及打印轮子，而最终选择买回来。这次买回来一个扩展板，花时间变成试用。 最后，师傅成功控制万圣车，但还是敌不过 App Inventor 的方便。你可能会觉得我有点阿 Q 精神，我反而觉得整个手心资料设计、编程、制作的过程很值得，因为制作出来的 Game Pad 可能不适用于万圣车，但是却可用于很多地方。 因此，我决定放好蓝牙模块，加开关、加电池来完善，把它用在其他的地方。喜欢我的视频，请加赞、订阅及分享。